Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey, hari ni Yasin uh, nak cerita pasal apa update terbaru, bukan update terbaru lah. Uh, baru-baru ni kawan Yasin ada share yang Mark Zuckerberg, Yasin baca, uh, pun boleh tengok lah kat sini. Mark Zuckerberg cakap monetizing, monetizing Reels. We are opening up the Reels Play Bonus Program to the more creator on Facebook soon and letting creator cross post their Instagram reels to the Facebook and monetize them there too. So, ha, ini berita baiklah kepada siapa-siapa yang main video reels. Ha, sebab lepas ni, Facebook akan buat kita boleh monetize dengan ni. Cuma Yasin tak tahulah sama anda dia nak buat per view ke, per selainnya per view lah kot. Per impression ke, masuk seribu orang tengok baru kira ke, tak tahu macam mana. So hopefully ni 2 hari lepas lah Mark Zuckerberg ada cakap benda ni Dan benda ni efek lah kepada siapa-siapa yang content creator kat luar sana Yang khususnya yang main reels lah Tetapi Dalam perasan Yasin tak pasti sama ada kalau orang yang main TikTok Main video kat TikTok kan dia ada Dia ada logo dia tu kan Sama ada dia video dia tu boleh valid tak main dalam reels Yang ada logo TikTok Ah, Yasin risau kalau memang boleh upload content yang sama tapi mungkin kita kena remove dulu kot video-video yang video kita kat TikTok. Kalau kita nak upload kat Reels boleh tapi mungkin kena remove logo TikTok baru boleh monetize. Mungkin kita tak tahu lagi sebab Mark Zuber tak keluar lagi dia punya uh, rule and regulation ataupun yang saya risau takut dia kena jadi macam video dulu dulu eh, bukan sekarang ah, bukan dulu sekarang kalau video kalau nak monetize kena ada 10000 like lepas tu kena 180 180,000 interaction dalam masa 3 bulan Maksudnya video-video kita Sepanjang 3 bulan kita upload Ada berlaku 180 180,000 engagement Kalau tak silap sini Itu dulunya Dan rasa sekarang pun masih lagi So Sampai sekarang lah orang yang tak dapat tu Memang tak boleh nak monetize lah Macam Yasin Kecuali stars lah yang boleh dapat pun So hopefully Dengan adanya Reels ni Kita boleh pergi lagi jauh lah Sebut pasal Reels Yasin perasan Reels Facebook sekarang dia cuba try push macam TikTok Sebab saya pernah buat satu video yang lagu raya Kami bijak phone Lepas tu Wais yang angkat, angkat telefon pusing mesin. Kalau pernah tengok tengoklah video tu Baca rilah kat Facebook Yasin ada Tengok tiba-tiba pasal apa Hai tu follower boleh naik kan Naik dekat 50 ke 70 follower naik Rupanya video tu dia, dia jadi macam FYP lah kat Reels Dia maksudnya dia naik Dia naik dekat Reels banyak kali dan Dapat view dalam 7,000 macam tu So saya eh macam mana boleh viral benda ni Bukan viral lah dia macam tiba-tiba naik viewers Saya tak tahu nak panggil istilah viral lah Viral juga lah kot Tiba-tiba video tu dekat TikTok Hanya 800 kot kata slicing Tapi dekat Reels jadi 7000 Tu Yasin tak tahu memang Yasin tak faham macam mana Reels punya cara algoritm TikTok punya algoritm Yasin pun pening lagi dan masih masih kecewa lagi dengan TikTok sedih dengan TikTok ni. Dia pi ban pasal apa? Pasal apa TikTok ban? <laughs> Okey, itu bukan kita bukan cerita pasal TikTok, cerita pasal Facebook Reel. So ini beri So basically ini adalah berita gembira buat pemain-pemain content creator di Reels, Facebook dan IG. Okey, itu saja kot video berdesin. Siapa rasa video ini bermanfaat boleh kongsi dan berita gembira ini kepada siapa-siapa yang suka upload Reels lah. So basically lepas ni hopefully kalau Reels ni dia tak ada syarat dia macam upload video Kalau video dia kena ada yang, yang, yang saya sebut tadi yang banyak-banyak tu Harap reel siapa-siapa pun boleh monetize dekat reel lah Kalau begitu syok lah So start upload reel So hope, hopefully semua orang boleh buat lah reels Upload lah video apa-apa dekat reels Ya eh, susah nak sebut eh Reels Reel Reel Reels ha. Start lah upload sekarang Supaya bila time By the time Mark Zuberg bagi tahu kata boleh monetize So kita ada establish kita punya base lah TikTok dah susah Mungkin dah susah Tapi Reels sekarang ni peluang apa lah kot Nak nak menerajui Reels ha, Macam tu Nak nak jadi pioneer dalam Reels Sebab Reels bagi sini sekarang tak ramai lagi Banyak orang ambil konten TikTok masuk Reels Dan benda tu kadang ada yang boleh viral Ada yang tak boleh viral So tengah Facebook pun tengah duk try push Memang for sure dia tengah lawan gila-gila TikTok dan, dan dan dan dia sendiri pun tahu Banyak dia punya user dah pindah ke TikTok kan So dia kena cari cara lah Rasanya dengan <laughs> bagi monetize lah Okay itu saya cukup video pada video kali ni Siapa rasa video ni bermanfaat Boleh